não somente cães, feras e urubus sabem devorar inocentes e tiranos cruz. Eu chamo Antígones daqui, Antígones do Oriente Médio cruel do Iraque, da Palestina, da Síria, de Israel. Antígones da África, nigéricas, antígones de todas as eras, miasmas da paz, brotadas do meio das guerras, antígones das Américas. Afia os dentes. abre a boca, histérica.